दोस्तों डाइवर्सी एक जाना माना नाम है क्लीनिंग और हाइजीनिक इंडस्ट्रीज में दोस्तों वीडियो आखिर तक जरूर देखिए कि कैसे टास्की सिंगो 2100 एक यूजर फ्रेंडली क्लीनिंग मशीन्स है दोस्तों क्लीनिंग से जुड़े आने वाले अगले वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें डस्ट का डॉक्टर के साथ जितना आप कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे उतना ही क्लीनिंग से जुड़े स्किल को अपग्रेड करते जाएंगे दोस्तों हम चाहते हैं हर एक व्यक्ति जो क्लीनिंग इंडस्ट्री से जुड़ा है चाहे वो सीईओ e हो या फैसिलिटी मैनेजर या सुपरवाइजर या हाउसकीपर अपने आप को तैयार करे ग्लोबली रिप्रेजेंट करने के लिए तो दोस्तों एक लाइक आपके नाम चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें वीडियो आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया